Ceres. Hobison kai hobu balo agrioi boes. He alke hipu meisdon hes to derma atreton esti kerata ehe clado de hos ho helafos alla he aigagros dorx meta tu nebru schedon udena hode aigokeros hypermegala echei kerata. He dorcas elachista, hois he auten eisten petran proscremetai. Hode monokeros henikon alatimiotaton, hos hoi palaioi pseudos elexan. Ho capros typtei tois odusin, ho lago os deilos estin. Ho datsupus, hupos captei ten gen, hos cae ho aspalax, hos thrombus, gelofus egeirei.